assalomu alaykum azizlar assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar barcha barchaga bugungi fayzli oqshom to'ylar muborak bo'lsin albatta yaratganning inoyati ila kechamiz sababchilari oqshomimiz qiroli hamda qirolichasi mehr va muhabbat g'ishtlaridan baxt qasrini qurishga ahdu paymon qilishgan ekan bizga berilgan fursatdan foydalanib biz ularga baxt omad sihat salomatlik faslni to'rt go'zalliklari singari kuz fasli kabi osuda va tinch qish fasli kabi musaffo bahorda ochilgan gullari yoziliqliklari ularni qalblariga jo bo'lishini va albatta yaxshi niyatu tilaklarni yaqin insonlariga taratib yurishlarini kelajakda mo'min mo'mina muslim muslima solih soliha xullas kalom to'rt muchas sog' shirindan shakar farzandlarni go'zal va mehribon ota onalari bo'lib yursinlar deganlar qo'llarimiz bo'sh bo'lsa yoshlarimiz shaniga bitta guldiroz qarsiya chalib qo'yamiz azizlar tashakkur bugungi faiz oqshomimiz bugungi to'y tantanamizning barcha ezgu niyatlari yuragimiz qalbimiz tubidagi eng go'zal niyati tabriklarimiz barcha barchasi oqshomimizning xonadon sohib hamda sohibalariga va oqshomimizning taxtiravon egalariga bo'ladi biz sizlarga ijodiy jamoamiz va mana shu yerda o'tirgan barcha mehmon mehmonu mezbonlar nomidan bitmas tuganmas baxt cheksiz muhabbat hamda shirindan shakar farzandlar tilab qolamiz allohim nasib aylab kelasi yil galla bolamlab farzandlaringizni sizni bag'ringizga bosib olish nasib etsin o'zaro mehr muhabbat oilaviy xotirjamlik ko'zingizdan nur qalbingizdan iymon hech qachon arimasin deymiz eng asosiysi eng keraklisi esa sizlarning vaqtingizga ota onalaringiz hamisha sog'u salomat bo'lsin yana bir bora bugungi oqshom uzoq kutilgan to'yu tantana sevgingiz g'alaba qozongan kun muborak bo'lsin aziz mehmonlar hurmatli xonimlar va janoblar bugungi oqshom to'ylar sizlarga ham muborak bo'lsin fayzi oqshomimiz bugungi chiroyli to'y to'yi tantanamizni tantanali ravishda ochiqda e'lon qilar ekanmiz oldingizga tortilgan nozu ne'matlardan beminnat bahramand bo'lishingiz mumkin sababiki bugungi oqshom bugungi uzoq kutilgan to'yu tantana aynan siz aziz mehmon mezbonlarimiz uchun desam aslo adashmagan bo'laman juda ham to'g'ri gaplarni ta'kidlab o'tdingiz yana bir marotaba hurmatli kelin kuyov hurmatli abdusamadjon mohiraxon bugungi fayzli oqshom muborak bo'lsin niyatimiz bitta qurayotgan oilangiz poydevoriga yomonlarni ko'zi tegmasin xonadoningizda hamisha yaxshi kun to'y tantana bo'laversin yaxshi kunlarda yaxshi insonlar qatorida xizmatda bo'lmoqlikni allohim o'zi har birimizga nasib rozi aylasin hamkasbim sadoqatxon to'g'ri ta'kidlab o'tdilar har bir o'zbek har bir musulmon bir ishga qo'l urar ekan bismillohi rohmanir rohim deb qo'l uradi biz ham bismillohi rohmanir rohim deya bugungi fayzli kechamizni va unda yozilgan dasturxonni ochiq deya e'lon qilamiz marhamat qilib diqqatingizni dasturxonga qaratishingiz mumkin unda tortilgan nozu ne'matlardan baholi qudrat iste'mol qilib tanovvul qilib turishingiz mumkin deb biz endigi navbatni kechamiz mutloq mezbon ijodkorlarga berar ekanmiz qarshi olasiz diqqatingiz markazida o'zbek estradasi yorqin yulduzlari xushovvoz xonandayu mohir sozandalardan tashkil topgan toshkentning yo'q respublikamizning eng boy repertuariga ega bo'lgan guruh asosiysi sizu bizga yoqimli ishtaha va a'lo kayfiyat tilagan holda shohona ansam ijodkorlari aynan sizlar uchun xona shaylashadi yana bir marotaba to'ylar muborak bo'lsin diqqatingiz markazida shohona ansambl marhamat aziz mehmonlar hurmatli xonimlar va janoblar oqshom to'ylar yana bir bora barcha barchangizga muborak bo'lsin barchangizga yoqimli ishtaha hamda yoqimli hordiqlar tilagan holda oqshomimizning boshidayoq bir narsani sizlar bilan kelishib olsak bugungi oqshomimiz bugungi uzoq kutilgan to'yu tantanamiz shunchaki konsert dasturi bo'lib qolishi kerak emas aksincha mezbon hamda kutilayotgan mehmon ijodkorlarimiz tomonidan aynan sizlar uchun kuylanadigan o'zbegimning o'zbekona milliy taronalaridan tortib to jahonning manaman degan eng shoh taronalari aynan siz aziz mehmon va mezbonlarimiz uchun kuylanganda davra markazini to'ldirib qalbingizdagi yuragingizdagi eng ezgu niyatlarni raqslar orqali ifoda etsangiz bo'ladi zeroki bugungi oqshom bugungi to'yu tantana va oqshomimizning eng sara taronalari aynan siz aziz mehmonu mezbonlarimiz uchundir darhaqiqat biz e, to'ychilarimiz bilan bugungi fayzli oqshom boshida bir narsaga kelishib olgan edik eslatib o'tamizki bugungi fayzli kechamizdagi tabriklar sahifalarini biz biroz qisqartirganmiz negaki vaqt yo'qotmaslik uchun o'yin kuliklariga e'tiborni ko'proq berish uchun demak kimda kim yoshlarimizni keling kuyov ularni oila a'zolarini tabriklamoqchi bo'lsa bizni yonimizga kelishinglar kerak emas mikrofonni olib so'z bilan tabriklash kerak emas aksincha davramiz markaz sari qadam ranjida aylab kechamiz mezbon ijodkorlar tomonidan jarang sochayotgan qo'shiqlarga mazza qilib xirom aylab o'zingizni ajoyib raqslaringiz orqali ham ularni tabriklasangiz bo'ladi biz bu gaplarni bejizga aytmaymiz ayni damda aynan sizlar uchun kechamiz e, mezbon ijodkorlar tomonidan bir biridan go'zal kuy qo'shiqlar ketma ketlik jarang sochadi dastlab men davramiz markaz sari mana shu yerda o'tirgan bugungi fayzli kechamizda jam bo'lgan nuroniy onajonlarimiz buvijonlarimizni chorlab qolmoqchiman aynan sizlar uchun milliy qo'shiqlar ketma ketligi shohona ansambl ijodkorlari tomonidan marhamat bravo oxiri e'tiboringiz markazida oqshomimizning mezbon ijodkorlari jonli ovoz hamda jonli so'z egalari bo'ldi aziz mehmonlar hurmatli xonimlar va janoblar oqshom to'ylar yana bir bora barcha barchangizga muborak bo'lsin yana bir marotaba barchaga to'ylar muborak bo'lsin deya biz bugungi fayzligachamizni eng kulminatsion nuqtasiga yetib keldik desak mubolag'a bo'lmaydi va biz davramiz markazi sari yoshlarimizdan ya'ni kim kelin birga kuyov to'ramizni bir parcha etligidan asrab avaylab boyiga yetkazgan mo'tabar zot hurmatli onajonlarimizni chorlab qolar ekanmiz hurmatli onajonlar hurmatli kuyovdiramiz abdusamadjonning onajonlari umidaxon opamiz kelin boshamiz mohiraxonning onajonlari nodiraxon opamiz bir so'z bilan aytganda bugungi fayzli kechamizni asl qirolichalarni biz davramiz markaz sari chorlab qolamiz hurmatli onajonlar hurmatli umidaxon ona nodiraxon ona marhamat davramiz markazi aynan sizlarga muntazir hech kim yesir emas bugungi oqshomimiz bugungi taxtiravon egalarimiz ya'ni oqshomimizning shahzodasi hamda malikasi bo'lamo. mana shu shahzoda va malikamizni bu yorug' olamga keltirgan yemay yedirgan kiymay kiydirgan kunni kun tunni tun demay mana shu farzandlari uchun har doim duoda bo'lgan farzandlarga yaxshiliklarni tilagan yaxshiliklarni so'ragan oqshomimizning haqqoniy qirolichalari bor aynan bu qirolichalarimiz bugungi onlarda farzandlarning baxtli kunlarini hammadan ham ko'proq uzoq intizorli kela kutgan desam oson bo'lag'a bo'lmaydi aziz mehmonlar hurmatli xonimlar va janoblar diqqat qilamiz oqshomimizning haqqoniy qirolichalari davra markaziga tashrif buyurmoqdalar guldiroz va davomli olqishlar bilan ularni qo'llab quvvatlab tursak chalina qarsak aziz mehmonlar yo ming bora uzr man to'g'risi to'y boshidan buyon kuzatyapman biz qarsak so'rasak faqatgina chapiy bo'lyaptida kimda kim onasini yaxshi ko'rsa onajonlarimiz uchun bitta guldiroz qarsak chalib qo'yadi bravo qarsak chalgan qo'llaringiz hech qachon dard ko'rmasin onajonlar ushbu qarsaklar aynan sizlar uchun avvalambor assalomu alaykum to'ylar muborak bo'lsin biringizga o'g'il biringizga qiz muborak bo'lsin onajonlarim mehribonlarim aytishlariga qaraganda har bir ona farzandini dunyoga keltirayotgan vaqtda niyat qilar ekan ilohim o'g'lim qizim eson omon dunyo yuzini ko'rsin elim yurtim deb yonib yashaydigan komil komila farzandlar bo'lsin ilohim farzandlarim to'ylarda yelib yugurib xizmatda bo'lay mazza qilib xirom deb niyat qilar ekan qarang onajonlarim sizu biz baxtli insonlar ekanmiz allohim sizu bizni mana shu kecha kunduzlarga yetkazdi va biz sizlarni bejizga chaqirmadik ayni damda necha yillik orzu umidlar ushalmoqda barchaning guvohligi ostida eng shirin tilaklarni dilbandlaringiz tomon yo'llab qo'ysangiz bo'ladi agarda kuyov taramizni onajonlari ruxsat etsalar tabrik navbatini dastavval otalarimizdan eshitib qolsak kechmoq mumkin go'zal bahordan undan kechsam jonim bo'lmaydi atirguldan kechish mumkinu nega sizdan kechib bo'lmaydi ismingizni qalbimga yozdim kim sevganda yonib sevmaydi joni tandan kechish mumkinu lekin nega sizdan kechib bo'lmaydi yulduzlarga tutundim, sirdosh quyosh chiqsa yulduz kulmaydi ishoning ishoning hammasidan kechish mumkinu lekin nega sizdan kechib bo'lmaydi biz niyat qilamiz yoshlarimizni bir birlariga bo'lgan mehr muhabbatlari sevgilari mana shu she'r misralari kabi bo'lishini yana bir marotaba bugungi fayzli oqshom to'ylar barchaga muborak bo'lsin bravo kechamiz mezbon ijodkorlari hamda raqs maydonimizda aylagan barcha barchaga biz o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz kecha ham juda fayzli o'tdi judayam chiroyli o'tdi bugungi fayzli kechamiz lekin afsuski ming afsuski har bir narsaning ibtidosi bo'lgani singari intihosi ham bor va albatta ruxsatingiz bilan biz bugungi fayzli kechamizni aynan mana shu qismiga yakun yasar ekanmiz yoshlarimizni baxt qasrlari tomon yor yor sadolar ostida birgalikda kuzatib yuborsak va biz siz bilan xayrlashmaymiz roppa rosa bir yildan so'ng beshik to'ylarida alla bolamlar daqiqalarda diydor ko'rishguncha deb qolamiz hurmatli kelin kuyov so'zim so'ngida aytarim biz uchun hamisha o'zingizni ehtiyot qiling to'ylar muborak bo'lsin rahmat